یا حبیب اللہ یہ نا سی ہمارے نہیں ہوتے نہیں تمہارے نہیں ہوتے واہ واہ کے ساتھ ہم جیسے گئے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا کہ سرکار ہمارے نہیں سبحان اللہ حق ہے اگر واہ ہمارے نہیں ہوتے اور دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے سارے نہیں ہوتے یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے کر صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا شفاعت کون چھپاتا کہ دامان شفاعت میں ہمیں کون چھپاتا سرکار سرکار اگر آ وہ ہمارے نہیں Re agar ya